まあ今シリーズ何も言うつもりはなかったけど納得いかないことが1つだけあってこのニュージャパンカップ春の最強戦士決定トーナメントおいおいおいおい最強は俺だろ最も強いって書いて最強なんだぞあまあ俺以外でもチャンピオン他にもいるしな最強決定トーナメントまあ出てる人 それで満足してもらって頑張りなさいそれだけごきげんよう明日ええ尼崎ええ樋口ええ前哨戦で2回しか試合してないけど、ええ、でも、ええ、もなんかすごい、ええ、なんかすごい分かった分かったっていうかなんかすごい感じるものがすごいあって 明日の尼崎すごい楽しみだよ待っとけよ指し